おバリバリやりすぎちまったバリバリなんでかってむしゃくしゃしてやったそれだけだむしゃくしゃしてやったなんだあの無残な姿あいつや構造てめえエントリーされてたなおい 笑わすなてめえみてえなやつエントリーされてよだったらよてめえでもエントリーできんだよあんなやつエントリーできんだったらよ笑わすな始まるまでもっと怖い思いさせてやろうかお前一人一人エントリーされたやつよ消してやろうか怖えだろ <laughs> 確かにまあ怪我の箇所あるかもしれない今日太一 お前みたいなカスにやられたもんかってそれだけだお前次 G1 も始まってお前が何が言いたいのかでも これは全く、えー、お前に何されようが全く俺は聞いてないよ、お前みてえなカスにやられるほど、えー、まだまだ俺はそんな、えー、終わってないから、えー、それだけは大事。y <sighs> <sighs> 次あと1戦盛岡大河もあるけど必ず G1 必ず立ってみせるから。